Neden gelen var mı? Bana sıkarsın ha. Hayatını yanlışını yaptın? Neredesin? Tabii ki de karşıdaki evlisi. Bankada yerimiz yok. Alabilecek miyiz bunu aldık. O bana sıkan nerede şimdi? Neyse bu çatıdakini öldüreyim. Tavam yok ki seni tavayla vurayım. Geriye 19 kişi kaldı. 19'um. Biraz taktik yapmak lazım. Arkamdan boss çıktı bu. Mermi de kalmadı. Şarjörleri sıfırladık. Eyvallah beyler. Mermi de getirdiniz. Her şeyi de getirdiniz. El bombası yok ama olsun. Aynen sesime gel diyor lan. Ne yapacağız? Gideceğiz. Bu bir mesaj mı? Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Adam ne yapıyor? O arkadan birisi dönüyor onlara. Biz tepeye çıkabilirsek Olsun tek kalmış. Adam adamla tek tek kaldık şimdi. Red Bull'umuzu içelim. İçmeden olmaz. Adamın bayağı az canını bıraktık. O kayanın arkasında duruyor şu anda. Hala biz oradan bekliyordur, bekliyordur ya. Hani hala biz orada sanıyor. Sansın. Sonradan çıldık.